YouTube, hoy día les voy a enseñar el contraseña de los socios. Primero entren a la página. Y eh, si no ven el nombre ni la contraseña, se los dejo en la descripción del video. okay. este otro yeah. me parece que se lo suspendieron este bueno acá hay otro de no la contraseña, la contraseña es Pepa 800. cargando. ¿Ven? Ahí está la clave. Mira, este socio vuestro. 22 meses. en el Que se demora. Bueno, la cosa es que esa resulta. Y ahora me voy a enseñar a hackear un pingüino socio. Este no lo ve, este es mío. esperamos a que cargue. Está muy bien bueno, ¿no? es sucio, pero lo voy a enseñar como hackear uno. a que cargue. Bueno, que está bien que ya, bueno, ya como ven, ya mi amigo ya la encontré. Esperen aquí. que Ok, Bueno, ya ven, es mi amigo. Espera. Pero les sigo mostrando el video. Bueno, ya ahora sí. Eh, perdón, es que está muy lento. Me voy a meter en otro servidor ya. Gramática Bueno, ahora me voy a hacer una que no tenga tanto. Tripolar. talento. Bueno, esos son pues, no voy a enseñar, mira. Voy a entrenar la de un socio. Bueno, yo cacho que es socio, pero bueno, ya. Soy socio. Ya mira. Vamos a anotar el nombre. Póngalo en, una libreta de blog. Y después póngalo. Y adivinen la contraseña. Bueno, espero que lo hayas olvidado. Que lo hacían suscripciones y la contraseña Gary. Chao.